أهلا كيفكم؟ فيديو اليوم حيكون عن آه، تجربتي في المدرسة <laughs> طيب كيف كانت تجربتي في المدرسة؟ أول شي أنا بديت آه، تمهيدي وبعدين ما أدري ليش دخلوني الروضة شوية وبعدين رجعت مرة ثانية في التمهيدي <laughs> أتذكر إني رحت يمكن كم أسبوع ولا شهر ما أدري في الروضة ورجعت مرة ثانية في التمهيدي إيش اللي كان قاعد يصير ما أدري بس أتذكر أني يعني مرة عجبت كانوا يعني أجانب الطلاب والمدرسات كمان يعطونا يعني ندرس إنجليزي وأنا كنت أحب يعني من صغري وأنا أحب أتعلم لغة ثانية وكان وكنا نرسم بينتينج آه وهذا كان أكثر شيء أنا أتذكر أني مرة كنت أحب البينتينج ويعطونا كذا فرش مرة كبيرة ونلون ونرسم بس لما كنت أروح التمهيدي كنا ناخذ قرآن فكنا نجلس كذا كلنا على شكل حلقة وكل واحدة تقرأ تقرأ جزء أم أنا ما كنت أفهم إيش السالفة ما كنت فاهمة ولا شي طبعا <laughs> بس أتذكر إني كنت يعني يجيني النوم مرة كنت كذا أصير وبعدين أتذكر حتى البنات لينا قبل آه، لينا نامت وكانوا كذا يعني يفضحوني <laughs> بس مرة كنت أكره أصحى الصباح وأروح المدرسة لأني ما أدري أظن كان عندي طاقة يعني مرة عالية وكنت أحب ألعب وأنضنض و... فلما يجي الصباح ويصحوني أنا كنت خلاص يعني ما أبغى أقوم حتى آه وياما نمت في الأرض وحاولوا يقوموني مرة ثانية وأقوم وأروح أنام في الحمام <laughs> وياما نمت في الحمام <laughs> المهم ف كانوا باليلا يعني يصحوني فغير القرآن كان في أركان وكان في ركن صيد السمك اللي كذا السمك اللي بالمغناطيس <laughs> تعرفوا هذه كنت مرة أحبها اللعبة وكان في ركن آه، لعب الصلصال فهذا كنت مرة أحبه كمان طبعا كنت يعني مرة أحب ألعب وكذا أسوي أشكال و... أم فشخصيتي كانت قوية <laughs> غريبة مرة يعني لأني أنا يعني بعد كذا سنوات كثير من حياتي ما كانت عندي مرة شخصية قوية بس وأنا في عمري يمكن خمس سنوات كانت شخصيتي قوية حتى أتذكر إنه كانوا البنات كلهم كانوا يعني يبغوا يكونوا في صفي وإنه أنا كذا كنت أحس إني أنا الملكة وأنا المديرة وأنا الباص وكل شيء <laughs> ضاربوا يبغوا يجلسوا جنبي ما أدري ليش كذا كنت بس بعدين كل شي تغير في حياتي. أول يوم كان لي في المدرسة أتذكر إني ما بكيت بس أتذكر إنه كنت خايفة شوية مستغربة لأنه واحدة من البنات كانت تبكي وتبكي وتبغى أمها أبا ماما وتبكي وأنا أقول إيش السالفة يعني إيش قاعد يصير هل أنا لازم أبغى ماما كمان <laughs> ليش أنا كذا يعني ماني ما كنت جالسة أبكي ولا كنت يعني ما أدري طيب أذكر في الإبتدائي يعني مرة ذكرى كذا مرة صدمتني آه، إني كنت دايماً أنسى أحل الواجب <laughs> مو دايماً دايماً بس كثير لأنه كنت لما أرجع البيت خلاص أنا أنسى كل شي صار في المدرسة أنا الحين في البيت وقت اللعب فأنسى مي شنطتي بعد أدري إيش إيش كان وإيش صار <laughs> فطبعا كنت أنسى الواجب كنت أنسى أحل الواجب ف مرة من المرات آه، المدرسة هزأتني يا الله مرة عصبت علي كثير وأتذكر إنه ليش ما حليت الواجب قلت لها نسيت وكيف تنسيه وكيف ما وبدأت يعني تعلت صوتها وبدأت يعني مرة تصرخ تصرخ صوت عالي وأنا بنت صغيرة يعني كم كنت عمري ما أتذكر حتى ستة سبعة ثمانية سنوات ما أدري Sometimes in life, horrible and unexplainable things happen. These things are a test of character, and I have character. ف أنا يعني أتذكر إني مرة خفت ويعني كذا تعبت يعني أوف إيش صاير وبديت أبكي أبكي وتفشلت وقدام الفصل كلهم يعني هزأتني كذا وخلاص مرة تفشلت وعقدتني مرة والله حرام عليها بس فهذا يعني المدرسات كانوا يطلعوا حرتهم على البنات مو كلهم طبعا بس في بعضهم كانوا يعني ما تدري إيش مشكلتها يعني عندها مشاكل في البيت مع زوجها ولا إيش سالفتها ما تدري تجي وتطلع حرتها على البنات فهذا الشي يعني مرة غلط شي مرة ما هو كويس أبدا وإن شاء الله إنه إن شاء الله للحين ما في زي كذا إن شاء الله إنه يهتموا بهالأشياء ويراقبوا المدرسات أكثر، بس هذا وقتها أنا كنت يعني مرة من زمان ألف وتسعمية وكم خمسة وتسعين سبعة وتسعين فمرة من زمان، ف اللي إذا ما تعرفوا أنا عمري ثلاثين <laughs> بس حبيت أقول لكم عشان تعرفوا إنه هذه السالفة من زمان، طيب. فايش صار بعد كذا؟ أيوه فأنا سمعت إنه حتى إنه الأولاد في مدارس الأولاد إنها أسوأ بكثير إنه المدرسين كانوا يعني يضربوا الأولاد يعني بدرجة أسوأ بكثير، فهذا الشي مرة يحزن مرة يعني مرة غلط، لأنه خاصة لما نكون أطفال ولما الطفل يعني يمر في في أذى جسدي أو نفسي أي نوع من الأذى وإحنا أطفال هذه يعني تأثر مرة مشكلة كبيرة في النفس وخاصة لما تكبر تبدأ تطلع لك بأشكال أنت يعني ما تتوقعها وكذا يأثر على شخصية الطفل لما يكبر يصير عنده شخصية ضعيفة شخصية مهزوزة ثقته في نفسه تكون يعني مهدومة و... ويأذي نفسه ويأذي غيره ويعامل الناس يعني بطريقة غير صحيحة وأنا ما أتكلم بس عن الأذى اللي يكون جاي من المدرسين بس من الأهل أو من ال... يعني الناس الأقارب أو أي شخص ممكن يمر في حياة الطفل المهم أبى أتكلم عن الدروس اللي تعلمناها في المدرسة طبعا الرياضيات أنا <laughs> مرة ما كنت أوكي فيه ألين بعدين مع فترة بدأ يصعب علي أكثر وأكثر أظن مو إنه هو بدأ يصعب أظني أنا صرت ما أهتم كثير له يعني بدأت يعني مرة أنجذب أكثر للفن والرسم والكمبيوتر الكمبيوتر والإنجليزي كان أكثر شيء أحب أسويه والفن طبعا الرسم آه مدري التعبير أنا مرة عانيت في التعبير بس بعدين مع الوقت بديت أتحسن فيه وبديت حتى أعبر كثير وأكتب شعر و... وأكتب يعني خواطر وكل شيء <laughs> حتى كان عندي دفتر خاص لهالأشياء وسميته ضوء القمر <laughs> actually عندي بعض الصور يمكن أقرأ صورت يعني بجوال كاميرتي كاميرا جوالي يمكن أوريكم أبغى أتكلم عن الأشياء اللي كانوا يعني يحرموها المدرسات خاصة يعني مدرسات الدين كانوا يقولوا مثلا نتف الحواجب آه، حرام وأتذكر البنت اللي مرة يعني نفسها تصلح حواجبها وكانت تقول طيب لو استخدمت المقص <laughs> فأتذكر حتى الأبلة كانت آه ما كانت تعرف ايش تقول أظن قالت لو لو شوية معلش يعني كانوا المدرسات على كيفهم وإيش اللي هو حرام وإيش اللي مو حرام فإذا قصيتي بالمقص شوية عادي مو حرام بس إذا نتفتي يا ويلك أنت حتروحي في نار جهنم <laughs> ممنوعة من الجنة خلاص ويقولوا لنا على البنات يلبسوا جينز اللي الجينز حرام لازم ما تلبسوا جينز يا الله تذكر هالأشياء إذا أنتوا كنتوا يعني من جيلي كنت حتتذكروا كيف كان الجينز حرام فلازم بس تنانير أو يعني تنانير <laughs> وبس تنانير تنانير طويلة أم فإذا بنت جات المدرسة ولابسة جينز تحت المريول وورتنا إياه ولا شفناه ولا زي كذا أوف يا ويلك كانت كانوا الأبلات يعني يمسكوا البنات كذا مرات يسووا إيش يسموه تفتيش تفتيش يشوفوا إذا البنات جايبين أشياء مفروض ما يجيبوها معاهم المدرسة آه يشوفوا الأظافير لازم قص الأظافير آه يفتشوا عن كل شيء إذا جايبين جوالات ممنوع يجيب جوالات في المدرسة يعني بس كانوا في أبلات ما يهتموا أبدا ما كان عندهم مشكلة بس في مدرسات كانوا ما أدري كذا إيش سالفتها ما أدري يمكن هي كذا مزاجها ذاك اليوم ما هو مزبوط ما شربت لا قهوة ذاك الصباح وجاية كذا تطلع حرتها في البنات و... وكنا إذا البنت ما كانت قاصة أظافيرها كانوا يجيبوا المسطرة يعني كذا يضربوا في يد في يدنا لازم تكوني قاصة أظافيرك <laughs> والأغاني طبعا الأغاني كانوا يقولون كيف إنه حرام وكانت الأبلة تقول يعني اللي يسمع أغاني بي راح يسيح معرف حديد أو شيء كذا في أذنه كذا كان يخوف البنات مرة الأغاني أنا كنت أحب الأغاني مرة ف كنت أسكت وأقول <laughs> لو يدروا بس <laughs> جملة إني أنا أسمع أغاني أوف حرام يا ويلك حتروح النار ورب راح يعاقبك فأقول <laughs> ما يدروا حتى إني أنا أحب أغني مو بس أحب أسمع الأغاني أحب أغنيها الرسم أنا كمان كنت أحب الرسم وكنت أرسم كذا بنات يعني أشكال بنات حوريكم بعض الرسمات القديمة إذا لقيتها عندي فكنت أرسم بنات يعني زي الأنمي كذا وكانت آه وكانوا الأبلات يعني بعضهم إذا شافوني أرسم ياخذوا الرسمة مني ويحطوا كذا خط هنا <laughs> ما أدري إيش كذا كانوا يسووا يحطوا خط جد عند الرقبة إنه يعني إيش إنه هذه إنه ما فيها روح أو ما أدري إيش كانوا يفكروا من زمان وليش كذا كانوا يرسموا خط كانوا يقتلوا شخصياتي أنا آه، الحين جالسة أستوعب كانوا يقتلوا شخصياتي <laughs> يا حرام المجرمين المجرمات فكنت أنا مرة أزعل مرة أزعل لأنه رسمتي وأنا تعبت عليها وبعدين تيجي كذا أنت تحط عليها خط بالقلم يعني قلم ما أقدر أمسحه أنا أرسم بالرصاص وتيجي هيك بالقلم تشخبط على رسمتي أخ ما تعرفي قديش أنا تعبت عليها <laughs> حتى لو هي شكلها يضحك بس تعبت عليها okay؟ لا أم ففي بنات كانوا يحبوا يجلسوا يتفرجوا على رسماتي وكذا عرفوا الأبلات لأنه الأبلات يشوفوا ويقولوا إيش بهم هذولا مجتمعين على دي البنت جالسين يتفرجوا إيش جالسين يتفرجوا فتجي الأبلة وتطالع وتشوف إني أنا جالسة أرسم ف بعدين ما أعرف يمكن كانوا يغاروا ولا شيء ما أدري فتاخذ الرسمة وتقول لا حرام أتوقع إنهم كانوا يغاروا كانوا يغاروا مني يمكن مو إنه رسمي حلو بس إنه يعني إنه أنا كان في شي عندي يبسطني عندي هواية وشي كذا يسليني وأنا يعني أستمتع فيه وهم يمكن ما عندهم طفشانين ذول المدرسات إيش في شي ثاني المريول المريول يعني ما كان يعجبني لونه ليش أخضر كان كذا أخضر غامق مرة وكنت أشوف بنات التمهيدية ومريولهم بينك وأقول يعني ليش طيب أنا أبغى بينك <laughs> أغار أبغى الوردي وردي حلو بناتي ملبسيني ذا الأخضر الغامق رحت مدرسة ثانية أرقى شوية وكانت أحسن بكثير actually بكثير وسويت صداقات وقابلت بنات يعني مرة كانوا يعني طيبات وبس ما أدري ليش رجعت نقلت مرة ثانية آه لأنه وحشاني صديقاتي فكنت أبغى أرجع وأكون مع صديقاتي بس بعدين لما رجعت صديقاتي نقلوا هما كمان راحوا كنت يعني خلاص مكتئبة يا ربي كنت مكتئبة مرة يعني خاصة أيام ال آه، المتوسط يعني من عمري 13 كذا أنا في أشياء مريت فيها يعني مرة أثرت في نفسيتي و... ويعني كذا خربت مرة من من ثقتي في نفسي آه فخلتني يعني كذا منطوية مع نفسي ومك... البنات اللي يعني يجلسوا معايا و... و... ما أعرف كيف كذا يعني يكسبوا ثقتي أو يخلوني أحس إني أرتاح لهم أنفتح لهم وأتكلم معهم أكثر وأقول لهم عن هواياتي وأشوف أنهم متقبلين وما ينتقدون يعني كانوا في بنات أتذكرهم يعني كانوا كانوا طيبات يعني وقدروا كذا يخلوني أحس بأمان في صداقتي معهم فكان حلو فبعدين نقلت مدرسة ثانية فهذه كانت ثالث مدرسة أنقلها آه، وهذه كانت يعني درست فيها الثانوي و وهذه المدرسة كانت يعني كمان أحسن أحسن من كل المدارس اللي رحتها كانت أرقى بكثير وكان من المدرسات أحسن وكانوا يعني أتذكر حتى معلمات الإنجليزي كانوا أحسن بكثير وأنا كنت مرة مبسوطة على هذا الشيء طبعا لأني أنا أبغى أتعلم إنجليزي وأحب إنجليزي كنت حتى أحاول أعلم نفسي وأنا في البيت حسوي جزء ثاني وحأتكلم لكم عن مرحلتي في الثانوي سويت صديقات أكثر آه، لكن طبعا كان في صعوبات وحأقول لكم إياها في الفيديو الجاي وبس إن شاء الله استمتعتوا بالفيديو آه، إذا عندكم أي اقتراحات لأفكار يعني فيديوهات جديدة مواضيع تبوني أتكلم عنها قولوا لي في التعليقات وبس لا تنسوا تسووا like و subscribe. وعندي Patreon إذا حبيتوا تدعموني الرابط في الأسفل شكرا باي <laughs>